seekor harimau Sumatera kami telah hadir menemani Anda pada kesempatan sore hari ini Dan ada dua ekor, wah bahkan tiga ekor harimau Sumatera Para pengunjung tentunya ditemani oleh keeper keeper kami Oke inilah dia harimau harimau Sumatera hasil pelanggaran di Taman Safari Indonesia. Harimau Sumatera saat ini terancam punah ataupun already extinct para pengunjung ya. jadi nantinya hanya mencapai 400 ekor saja harimaunya panjat pohon sih dapat anda bayangkan nggak kalau tiba-tiba harimaunya lompat ke tempat duduk anda bagaimana biasanya sih kita pakai topi yang berwarna putih ada ya kesempatan saya akan klaim 300 break. Ini yang menolongkan lagi. Oh, orang Tuhan. cobalah kami turunkan kembali perlahan dari lagu yang sangat runcing, mencengkram dan melapak dengan sempurna. para peragaan yang cukup menegangkan di mana harimau kami mencoba untuk memanjat pohon. Tapi para kunjung Anda tidak perlu khawatir ya, dikarenakan hari